Hai guys. Siapa yang belum pernah makan telur dadar Padang? Telur dadar khas Padang yang tebal kaya bumbu. Menu wajib dipesan di rumah makan Padang. Yuk kita bikin. Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah. Yuk kita mulai. Bahan-bahan. Telur bebek 4 buah, cabai merah 7 buah, bawang putih 3 siung, daun bawang 3 batang, bawang merah 4 siung, serundeng 3 sendok makan, terigu 3 sendok makan. Cara membuatnya, cabai merah 5 buah, bawang putih, bawang merah diulek atau di blender agak kasar dengan diberi sedikit air. Daun bawang diiris tipis-tipis. Cabai merah dua buah diiris tipis-tipis. Telur bebek. Telur bebek, terigu, bumbu halus, serundeng, daun bawang, dan cabai dicampur dan diaduk jadi satu sampai merata. Tambahkan kaldu 1 sendok teh. Tambahkan garam setengah sendok teh. Lada seperempat sendok teh. Aduk sampai merata. Goreng dengan menggunakan wali atau teflon kecil. Kalau menggunakan teflon yang lebar, hasilnya akan tipis. Goreng dengan api kecil. Kalau apinya terlalu besar, telurnya akan cepat hangus di luar, tapi dalamnya belum matang karena cukup tebal. Balik cukup sekali ketika telurnya sudah cukup matang dan kering. Telur dadar khas Padang sudah selesai dan siap untuk dihidangkan. Hmm, mantap guys. Wow. Bumbunya sangat terasa.